emocionado ahorita con la adrenalina que salí de <laughs> apenas de tocar. Ayer fue un poquito raro en cuanto a que apenas empezamos, entonces era como apenas el conjunto con la orquesta y el solista y de hecho <laughs> apenas ahorita me dijeron que pensaron que fue otra persona la que vino a tocar hoy a la de ayer. Entonces ahorita sí ya mm, estuvo muchísimo mejor y pues ya listísimo puestos para el sábado. no, pues está orgullosísima de ahorita estarme presentando con la Filarmónica y este, de hecho desde ayer igual me dio unos este, tips para poder seguir a, la orquesta y está muy muy contenta, muy a gusto con lo que eh, hubo un cambio, me cambié hace como dos años con ella y pues, entre, ella, entre ella y yo, perdón, este, sí hay muy buena comunicación, entonces estamos los dos muy contentos. he estado con la Sinfónica de Pachuca de la universidad y con la Filarmónica de Querétaro con la Sinfónica de Pachuca el 3 de Beethoven igual y con la Filarmónica de Querétaro el 1 de Beethoven. <laughs> Invitarlos el sábado que este, espero les guste, no nada más va a ser el concierto, va a estar la quinta sinfonía de Beethoven y la obertura de honor de Beethoven igualmente, un concierto que van a disfrutar mucho y espero puedan asistir.